り来てたんだうんあなたも一人、うん、寂しくない 切ってきて本当によかったね私ここにいる方が本当の自分みたいもう東京には帰れないかも でもどこにいてもあなたはあなたよねここにいてもあそこにいても全てはあなたの心の鏡でしょあなたには もう分かってきたはず全ては自分の心を映してるだけだってあなたがいつも感じている世界を作り出しているのは自分自身だって 私そろそろ行かなきゃえ明日も会える私はここに住むって決まったからそうなの たには待っている人がいるでしょあっちでやるべきことがあるでしょここはいつもどこにいてもあなたと一緒にあるの you.